น baru tiga ekor gelap noh <laughs> punya bentuk tapi dia oh lah ah, ada ini lah dikit biarin itu lah ulat lah. ulat durian dah enak lah, <laughs> lah ya hmm pergi pindah eh? tidak Nurin Maja S Nicip Simpang Maja. Maja apa Maja, Rob? Malang Luren. Malang Luren, eh. Mantap, eh. Lagi lau dekor. Iyo ha. Oh jadi pula dia apa ni lah? lah. Lepas dah macam naga eh? thế nào hả juga kiri kanan đi kau đi Ay, đi bunyi ini nyawa ya. đi mundur à? đi đi mana? Video. Video. Iya, itu ketika đi deh. Ah, ya. Jadi kita ambil

hay kín đồ ra ya bueno pollo mucho ay la ya o sea más de otro va más quá phổi Yeah, ta và ma ờ. à, mấy <laughs> à. cái từ cái cái này kalihan sama na kena tin unyin di tinju tinju na unyin tinju iko unyin dan bang jack ah đi lenza ra, đi pada Dikisau rồi, Ah, à, ye. Promosi ini dah tukang gunting lah nih kita. Dạ. tukang gunting bang liha ah. ajai maba nah eh? iya anjay maba anjay maba iya Ini lo cerita kalian. cerita kita ada bancing ni ni kau tengok porter kan. Ada porter dan kok bang asli. Cakep. Kau balas lah. Nanti nak kau lengku jajat ke tak lah. Tanya pula nama Facebook. Jauh ya jenuh eh. kiri kanan je no lagak memang. Ha? Tunggu yang Santuk lah ni. Pendingin ni sah. Mana? Santuk pendingin bang sah. Bagi sah. <laughs> Dia untuk sabun busa-busa lah. -busa, untuk jenggot tu. Sandung untuk cukur kumis sama. Ha, mensa cukur di bawah. Untuk di bawah. Iyo. Ini eh, sadang dilewat kok, lagi nyilek. ังราพีแต่ได้บุงมันก็สิ่งสูงสุดน้องเอ็ดอาการยังไม่สุดนะ Indah mana? Lama-lama ni kau kamera. Dah bagus bagus, kena wah. Iya ellos, entonces no. Abah murah lagi gue sih mah. Ada ya. Ada mah? Siapa yo? Alah nak ada kena. Berapa ha. ni? Tujuh. Tujuh. Puluh kena. Empat. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Iya, patah lah dulu tadi. Ay, kau ni. Nah, ini lah aja. Ya. Senji dia, wah. Murah meriah. Murah meriah. Gunting ni. Makasih ini di Pak Gisau. Gisau, Surat Gisau. Oke. Oke. Siap, sip. Niku mana? Niku lah. Aduh.